Selamlar dostlar benim İrcan ve bugün sizlerle beraber abi Rogol'da ee, Lycan Kagonesini alacağız gençler. Umarım videoyu beğenirsiniz beğenirsiniz like atmayı unutmayın. Hadi şimdi videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar ilerleyelim yavaştan. Lakin e, biliyorsunuz ki Halloween Kagune yani özel bir Kagune. Ee, onu alacağız bugün. Şöyle yavaştan gelelim. inelim abi ve Lakin'i görüyorsunuz. Hemen yen ile aldım ve artık abi Lakin'imiz oldu. Arkadaşlar şimdi ben Lycan'ı aldım. Bu Lycan e, hakkında çok bir bilgim yok. Fakat birazcık kasacağız yani neler yapabileceğimize bakacağız. Yani bugün bunun zaten sizlere showcase'ini de çekeceğim. Şöyle arkadaşlar parmaklarına baktığınızda yani nasıl bir görünümü var dediğimizde böyle bir görünümü var görüyorsunuz. 4 tane parmağı var ee, böyle sivri sivri. Yani baya güzel görünümü var aslında bir tık. Ve şöyle arkadaşlar sizlere stage'lerini göstereyim. Lycan K1 10 milyon yen istiyor arkadaşlar. Ve arkadaşlar videoyu bölüyorum kusura bakmayın. Ee, bu videomuzun da arkadaşlar bir şifresi var. Şifresi abi liken şu an ekranda görüyorsunuz. Bu yorumu arkadaşlar yazan arkadaşlarımız arasından bir kişiye 10 Robux vereceğim e, Emircan RS grubuna katılaraktan katılan kişiye abi Robux'unu vereceğim. E, sizler de arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar videomuza devam edelim ve bu arada like atmayı da ve abone olmayı da unutmayınız. Hadi şimdi videomuza devam edelim. Şimdi arkadaşlar e, bunun sizlere showcase'ine yavaştan geçişi yapalım. Arkadaşlar bu gördüğünüz şu an klik. E, klik atıyor şu an. Böyle görüyorsunuz. Şöyle sizleri biraz da geniş açıdan göstermek istiyorum. Cidden arkadaşlar Klee çok güzel duruyor. Yani ben Klee'ni sevdim bu arada. Biraz da atik yani hızlı. Şimdi abi E'sine geçelim. E'si de arkadaşlar böyle ileri atılıyor. Ve böyle sağ sol sağ sol sağ sol. Böyle arkadaşlar bunun bir kaldamlı yok. Yani birinci attıktan sonra gelen kaldamlı yok. Yani E'si de abi böyle atılıyor atılıyor. Bayağı da hızlı bu arada. Ee, bunu ben bir tane mobun üstünde yani NPC'nin üstünde göstermek istiyorum. Şöyle hızlı gidelim. Ee, şunun üzerinde göstermek istiyorum. Acaba bu parçalama işlemini yapıyor mu? Yok. Gördüğünüz gibi abi Böyle vuruyor vuruyor. Ee, Baya güzel arkadaşlar. Kaldam da çok düşük yani. Ee, şimdi abi R geçelim. Arkadaşlar reskili evet ee, diş yani nasıl diyeyim sizlere pençe değil de ağız atıyor gibi bir şey. Şöyle arkadaşlar. Ee, bayağı güzel. Bu arada bu kaldan veriyor. Evet birazcık da kaldan veriyor. Yani kaldan dediğim şeydi neydi? e, yerinde tutuyor biraz. Görüyorsunuz aga bayağı atılıyor bu arada yani ben çok sevdim abi bu ne ya? Lycan efsane bu arada yani kullanmanızı tavsiye ederim ama çoğu VS'de Lycan yasak. Neden derseniz abi Lycan şu an çok ama çok OP olduğu için e, herkes bunu kullanıyor. O yüzden arkadaşlar VS'lerde anlaşmazsızlıklar olabiliyor bu yüzden. Lycan'i kullanıyorlar diye arkadaşlar. Ee, şöyle ben de birazcık devam edeyim. Sonra ilerleyeyim şu tarafa doğru. E, çünkü arkadaşlar daha F'si var bunun. Şimdi arkadaşlar F'sine geçelim. Evet F'sine geldik bu arada. Abi e, dünkü videodan kalma. Görüyorsunuz noob karakterim var şu an üzerimde. Arkadaşlar o videoyu da izleyebilirsiniz. Ee, güzel bir video çektik. Noob troll yaptık. Ee, bayağı da eğlenceli oldu yani. İnsanları kışkırttık falan. Jason'la falan eğlendirdik. Ee, o videoyu da izleyerekten arkadaşlar like atarsanız sevinirim. O video tamı tamına abi bir 32-33 like falan geldi. Hatta 36 mıydı neydi? Arkadaşlar bu videoya da 25 like falan gelirse Lycan K1'in showcase'ini çekeceğim. Evet abi Lycan K1'in de showcase'ini çekeceğim. Like atmayı unutmayın abi o yüzden. Şimdi abi geçelim bakın F'sine atıyorum abi F'si böyle parçalıyor ya parçalıyor. Bakın bir daha deniyoruz. Böyle parçalıyor çıkıyorum abi parçaladım çıktım. Hop bir daha deniyorum çıktım abi. Gel kardeşim. Parçaladık çıktık Böyle sağ sol yapalım. Hop. Parçaladım. Çıktım. Devam ediyorum kadar parçalamaya. Parçaladım. Çıktım. Yani arkadaşlar baya güzel. Ee, böylece de kolayca öldürebilirsiniz arkadaşlar adamınızı. Yani FS abi atılıyor. Bu bu arada full hız üzerine yapılmış bir şey. Bakar mısınız abi? Yani çok hızlı ya. Zaten E'sinin cooldown'u birazcık yani ikinciye atarken düşüyor. Yani bir de şöyle bir Eto'ya dalmayı deneyelim. Yani bakalım abi nasıl olacak. Ben cidden sevdim yani. Baya. OP de duruyor. Abi bakar mısınız ya? Yani bu OP değil mi şimdi? Baya OP bir şey. Yani ben şu an bunu yarı canlı kestim gibi bir şey oldu. Evet öldüm ama şimdi geleceğim abi onu bir daha keseceğim. Şurada doğalım. Açıyoruz abi. Like'enimizi go. Kardeşim merhaba. Ah bu arada fake attı. Eto bize fake attı aga. Agalar fake. Lan yine attı. Biraz zor ama yani F'sini tutturmak bu arada. Hop. Parça tak tak tak. Ama şöyle bir şey vardı ki ben vallahi şeyde daha kolay da kesebiliyordum. Yani tekiz havada daha kolay kesebiliyordum. Bunda biraz zor tabii ben daha yeni aldığım için ısınık değilim. Ama yani ısınık olsam belki çok güçlü bir Kagune olarak görebilirim. Ee, ama şu an tabii ki de hala güçlü arkadaşlar. Yani çoğu Kagune'nin yapamadığını yapıyor. Yani bakar mısınız abi? Şöyle arkadaşlar. Hop parça parça parça. Ama bir de şöyle bir kötülüğü var ki Eto E alıştı mı E'sini yiyor. O çok kötü bu arada. Yani Eto'nun E'sini yemesi çok kötü oluyor. Şöyle. Evet öldüm. Şimdi abi bir el daha geleceğim. Onu öldüreceğim ve arkadaşlar videonun da sonuna orada geliriz. Hemen abi şöyle e, ilerleyelim. Şöyle. Hop. Şöyle. Az kaldı. Ve evet arkadaşlar öldü gördüğünüz gibi. Eto'yu da katlettik. Ee, arkadaşlar dediğim gibi bunun abi K1'ini yani Kakuja'sının tanıtımını istiyorsanız 25 like istiyorum. Ee, hepinizi seviyorum dostlarım. Kendinize iyi bakın. Youtube kanalıma abone olup bana destek çıkmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.